سلام این قسمت میخوایم یک بیت دیگه رو ریمیک کنیم اسمش رو نمیگم تو قسمت اول من میام نوتاش رو میذارم حالا اگر فهمیدید کدوم که توی کامنت ها بنویسید تو قسمت بعدی میگم کدوم ها بیت رو تکمیل میکنیم این هستش فقط یه توضیح بدم اینا میاد روی صدای بیس اینا هم میاد روی صدای استرینگ و ویالون و اینجور ساس ها حالا اگر فهمیدید کدوم آهنگه توی کامنت ها میتونید بنویسید درامش هم خیلی معمولیه یک